Мучаюсь по жизни, в поисках удачи Позою по-постунски, поставленные задачи Я поднимаю в небо свои глаза и руки Чтобы попросить у Бога закончить эти муки Начав с дня рождения, когда я появился Да сусугает жизни, я чуть не подобился Я с этим по жизни гуляя по району Пропустил с гордостью читаю и пою блин, джентльмен удачи. Но если у меня искра, и не занимаюсь спортом, но и не пью с утра. Никченная серая жизнь моя проходит на две минуты радости, неделя зла проходит. И с радостью в душе Ищу я связи с Богом, зачем меня вообще доставали из утроба? Теперь вся злоба, злобная в душе моей зависла. Злобая злодейка, злющая над головой повисла. Возьму бутылку пива, куплю эту газету, а в пальцах зажимая без фильтра сигаретку. Вспоминаю все ошибки, боль своих потерь. Из этой мутной грязи давно ищу я дверь ничто на даче, навес мне искра. Я не занимаюсь спортом, но и не пью с утра. Никчемная серая жизнь моя проходит на две минуты радости, недели зла проходит. Я мучаюсь вопросом, откуда столько грязи. Вокруг меня ублюдки, законченные мрази. Пасутся всех съедая, как жабы изнутри. Ведут себя, как твари, а сердце, как сухари. Я изложился в треке, что мучает и треплет меня. И это совсем все серьезно, совсем не детский лепет. Быть может, Бог услышит и к нам вернуться вновь. И верно надежда, а может быть, любовь.